Servus im Land der tausend Teiche. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Sag Nein zu Crystal Speed. Boah, ist die jetzt hässlich. Wollen wir das wirklich hochladen? <laughs> Ja, warum nicht? Das ist doch lustig. We've got ist das das neue Parfüm von Patty Carey? Ich liebe Patty Carey! Hast du Hirn, lass das Handy liegen. Jugendmedienzentrum T1